नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा म हो राजीव ख्याजु र आज म तपाईँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिकाउन जाँदैछु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गर आजदेखि चाहिँ हामीहरू फोटोग्राफीको बेसिकदेखि लिएर एडभान्ससम्मको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनेछन् सो फर्स्टमा चाहिँ फोटोग्राफी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि फोटोग्राफी चाहिँ के हो फोटोग्राफी भनेको चाहिँ एउटा आर्ट हो जुन चिज देख्नु भएको छ त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले क्याप्चर गर्नेलाई चाहिँ फोटोग्राफी भनिन्छ सो फोटोग्राफी भनेको चाहिँ एकदम बिग टपिक हो फेसन फोटोग्राफी भन्ने हुन्छ वेडिङ फोटोग्राफी भन्ने हुन्छ film photography model photography so many photography are there तर हामीले फोटोग्राफी सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ किन चाहिँ हामीले फोटोग्राफी गर्दैछौँ त फोटोग्राफी चाहिँ स्पेसली चाहिँ भन्ने हो भने मेमोरीको लागि चाहिँ गर्ने गर्छ सो अब हामीले त मोबाइलबाट पनि फोटोग्राफी गर्न मिलिहाल्छ भनेर तपाईँहरूको प्रश्न पनि हुनसक्छ सो मोबाइलबाट चाहिँ फोटोग्राफी हुन्छ तर हामीले चाहेको जस्तो रिजल्ट चाहिँ आउँदैन कि मतलब एउटा अटोमेटिक सिस्टम दिएको हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ पर्ने भएकोले मोबाइलको क्यामेरामा चाहिँ खासै त्यति साह्रो रियलिस्टिक कुराहरू चाहिँ देखिँदैन सो फोटोग्राफी चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा सिफ्ट हुने हो भने क्यामेरामा चाहिँ हामीले म्यानुअल सेटिङ पनि हुन्छ र अटो सेटिङ पनि हुन्छ सो अटो सेटिङबाट चाहिँ ठ्याक्कै मोबाइल क्यामेरा जस्तै हुने भयो तर यो डिएसएलआरबाट चाहिँ हामीले आफूले चाहेको जस्तो चाहिँ फोटो चाहिँ खिच्न सक्छौँ Play dead.